हेलो गाइस अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को याद तक देख लिया तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं जो फ्री है आप लोग के लिए तो प्लीज़ कर दो और मिलते हैं आप तक वीडियो में tata bye and take care bye